उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले में नटवा मोहद्दीन कटिया के में सुमन अपनी चार बहनों के साथ निवास कर रही है इन चार अनाथ बच्चियों को इनका हक दिलाने के लिए तथा रहने के लिए घर की सुविधा कराने के लिए मैंने जनवरी 2014 में इस पर एक इशू वीडियो बनाया था जब हमारी आमा के देहांत भल तब पटदार लोग केहू ना गई जा फाजी नगर भर्ती रही एक महीना ले तबो केहू देखे ना गई मर गए बाद से लाश लिया गई लू जा अपन माई के आगे हम दल बनी वजह से अला के बाद से हमने घर से निकाल निकाल दिल बलो हमने के घर के बगल वाले के घर में रह नहीं जा हमने के वजह से उनकर भी घर ढहवाल जाता थे हम एगो संगठन के सदस्य हैं सुमन से आपका कैसे परिचय हुआ सुमन के परिचय भल जे लैकनी स्कूल जात रहली सन त सुमन रोवत रहली लैकनी अली सन त बतौली सन जे तो ओके बुलावनी जाई जा आइल आयल तो ओकरा संगे हमने के बात व्यवहार बुझनी जा समझनी जा तो ओकरा के लेके डीएम के लगे गईनी जा डीएम के लगे गईनी जा तो डीएम साहब आदेश कहनी जे जाओ बेटी तुमको सब सामान मिलना चाहिए यह फीसा सब दिवा दिन जा तो वैजा से कागज आयल तो नहीं मानल तो फिर हमने के डीएम के लगे गन जा डीएम के लग से फिर हमने के एसओ साहब के लगे गन जा के लिए चाहतन जे उनके घर बन जाओ उनके सब सामान जितना बा हिस्सा तन उनके मिल जाओ अपना आराम से अपना घर रहस खास पिए आराम से ऐसे रहस मैं और मेरे समुदाय की कुछ महिलाएं सुमन को लेकर एसडीएम कार्यालय तहसील पुलिस स्टेशन और एसडीएम आवास और डीएम कार्यालय पर जाकर इन चारों बहनों को इनके पिता की संपत्ति पर का नाम करवाई गई तथा रहने के लिए घर बनवाने के लिए इंदिरा आवास की भी सुविधा कराई गई उसी के कारण आज इन लोग का घर बन रहा आपका घर बनने में कैसे मदद हुआ हमारा घर बनता तो मैं मदद संगठन से होता अब वीडियो बना के जैसे थी गल बटे वीडियो के वजह से हमके मदद होता थे और संगठन के तरफ से मदद होता अब आपका घर बन जाएगा तो आपको अच्छा रहेगा हाँ हमारा घर बन जाये हम कहके झोपड़ी बन जाये हम वही में रहम हम खाए पिए अपना बहन लोग के पढ़ाए हम पढ़े जाए सुमन के घर बनवा में छह छः महीने से मदद कर कर अब जाके उनके घर आज चार दिन से बनता बाद से ना हमने के डीएम एस डी एम सबके चुटियावत घेरत ले आए बन जब सबके आदेश भल बा त बनता तभी अभी गांव के लोग पड़ल बा उनका के जो बने ना दिहल जाए लेकिन फिर भी हमने के अपना संगठन के जोर से बनवावल जाता है बदलाव हुआ कि आप भी आ गया आप आकर के आप वीडियो ले लिया और साथ में गया हर अधिकारी के पास इसे कुछ और मदद अरे एक वीडियो कैसेट जो बना है वीडियो कैसेट से भी कुछ लाभ मिला मिला है तो मैं माधुरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हाँ, आपके कैसेट से बहुत कुछ लाभ मिला यहाँ पाँच छः लोगों का कुछ लाभ मिला है और काफ़ी दिक्कतों के बाद मुझे ये सफलता मिली है और मैं चाहती हूँ आगे भी इस तरह की सफलताएं मिलती रहे मैं माधुरी चौहान उत्तर प्रदेश इंडिया अनहट के लिए